Привет, с вами я. Сегодняшнее мое видео будет о том, что э, как выглядит мой дневник. Да, крутой дневник, да? Маша делает глаза. Она чудовище. Да, я снимаю в негативе, потому что это классно. Все мои типичные видео, они какие-то отвратительные. Вот. Ну и поэтому я захотела снять в негативе. Итак, какой мой дневник? Ну, так он выглядит. Так он. Такой он спереди, такой он сзади, такой он изнутри. А, так, что тут, значит, написано? А, Николаева Надежда Сергеевна, Голь Тюблинов, бла-бла-бла, и тра-ля-ля. Так, следующая страница. Расписание звонков. Кто не успел записать, записывайте. Даю вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Дальше вот мой дневник вот так, расписать э, список учителей, какие у меня учителя по каким предметам. Угу. Так, и дальше пошло расписание. Вот такое вот расписание у меня. Вот так вот оно выглядит. Вот. Тут мне директор написал «Молодец». Угу. Фу. Рулит. Так. Дальше вот так. Как видите, пока что... О, тут самостоятельную работу 3. Пока что ни одного замечания, ни единой двоечки. 4, 4, 5, 3, 4. Ну а как же я? Да без троек. Тут тоже, вот видите, без вчера троек. Это 17 ноября мы едем на экскурсию «Деньги сдать» до 10 октября. Да, мы ездили на экскурсию в Переславль. Залевский, честно говоря, мне как-то там не понравилось. Ну, может, понравилось, но не совсем. Ну, так, да. Так, угу. Опять мне одного замечания. Так, угу. Праздник, посвященный среду, да? <laughs> Прикольно. Вот. Смотрите, какие тут оценки потрудил 5, 5, 5, 5. Русский 3, 4. Математика 5, 5, 5. Математика, ой, литература, математика 3, 3, 3, 4, 4. Тест 4. Видите, какая я хорошистка? Тут я болела. По-моему, тут я Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я болела целую неделю. Больше я не болею. Так. Но ну, опять же, ни одного замечания. Даже как-то скучно. А нет, вот она, ага, вот она. Разговаривала на уроке. Видите? Прикольно, да? Я болтала на уроке. Йоу! Чики-чики-бур. Так. Сейчас. Важен. А вот опять. Разговаривать на уроке и... Барабанная дробь. Отвлекается. Угу, вот она это слово. Отвлекается. Вообще не палец. Даже как-то скучно стало. Так, да, Угу, угу, угу, угу. Угу, угу, угу. Блин. А, вот. Ходит в школу без формы. Прикиньте, по состоянию этого замечания я хожу в школу голая. Так, да? Супер. Угу. Вот. Опять же то же самое. Разговаривает на уроке и отвлекается. Факин. Вот четвертый ноль второе. Не выполнила домашнее задание по английскому. Факин, как я не могла выполнить домашнее задание по работе? Фу, по английскому. У меня уже пятая тетрадка за четыре четверти. вот. Разговаривает на руки и отвлекается. Опять. Угу. Новое замечание. Хм. Систематически срывает уроки. Разговаривай. Видите, тут написано «Разговаривай». Там ничего не поделал. Ни одного замечания, ни одного замечания, ни одного замечания, ни одного замечания, ни одного замечания. Вот оно. Нет ДЗ. Страница 152, 153, 154. Два. Ха! Но руки плюются и отвлекается. Новое замечание. Ну вот, все. Тут у нас уже выходные. Кстати, вот эти три дня мы доучимся. И остальные четыре дня мы отдыхаем. Ну, такой у меня дневник, но это еще, конечно, не все есть еще и задние части. Вот. Это мы записываем тему для наших разговоров. Угу. Тут мои четвертные оценки, давайте посмотрим. Угу. Русский есть всегда 4, дальше показывать не буду. Мой типовый паспорт безопасности учащегося. Видите, какой у меня паспорт, да? Угу. Прикольный, да? Дальше у меня идут споры. Законы умножения, величины, площадь фигуры, а русский язык. А как же без него? Угу. Глагол прилагательное. И вот опять закончился. Ну, все по да? Что это за бумажечка? Что это за бум... Угу. Я вам ее книгу показываю. Серьезно, не буду. Вот и все, что есть в моем дневнике. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И я вас люблю. Пока.